Ó a polícia. É, eu acho que era de Barbosa, mas é Imperial. O, o G Barbosa é em Guarajuba. Bom, tomara que tenha um pavimentado até lá. Odeio esse tipo de estrada, odeio. Hã? Segunda etapa. É. Vamos lá, Castelo Garcia Dávila. Uh... Ó, pela idade do piso, isso aqui não é obra desse ano. Vila do Novo Castelo. Eu vou dar dica pro Google Maps passar aqui. Vou dar sugestão pro Google Maps passar aqui. Pra, pra dizer a ele que já tem um caminho. Não, tem não. Ele só diz onde é o castelo no mapa, mas não, não, não diz que tem um caminho, tem uma pista. Que maravilha! Reserva Sa Sa Sapiranga. Tá, cadê o castelo? <laughs> Tava bom demais. Tava bom demais. É. Melhor que Conde. <laughs> Maldito seja Conde. <laughs> ai, ai. Ai, que... Oh, meu Deus, tadinha da minha moto. É. é?

Eu pensei muito, muito, muito. Que pra Landa, qualquer terreno é terreno, né? A Landa é <laughs> não, é, não é perigo nada. A Landa é uma ferramenta de diversão. Ah, Ai. Vamos <laughs> ver aqui como é que tá a temperatura. 96 graus. Oh meu Deus, desculpe. Oh minha nega, desculpe. <laughs> Ela não, ela não foi feita para esse tipo de terreno. Oh meu Deus do céu. Tadinha. a, a sensação é diferente, né, de ônibus. Com certeza. Lá não dá pra ver nada cá fora. A gente vinha praticamente dormindo. É aqui? É. Opa, boa tarde. É o castelo aqui? paga algo para entrar? 10 reais Pronto. Vamos lá. 10 reais por pessoa. Todo chocado. Obrigada. Segue direto? Ah, ok, obrigado. Estaciona e sai caminhando. Não foi tão ruim chegar. É. Ela supera. Ai, ai. Pronto, bota aqui na sombra. aqui é um lugar mais baixo. Pera aí. Ai.